Ary! Siaku, korridzia! Ary, korridzia! Siaku, korridzia! Dzień! Dzień! Siaku! Ary, korridzia! Jaco, actipei! Ar! Cei! Ar! Ar, Jaco, gorrilla! Jaco, Jaco, ar, gorrilla! Jaco, gorrilla! Actipei! Actipei! Cei! Jaco, gorrilla, gorrilla, gorrilla! Ar! Jagari, Tuutia. Jagorilla. Jay. Gorilla, gorilla. Jaku, jaku. Gorilla, jaku. Activate. Corrida, corrida, are. Jaco, corrida, Jaco, are. Are. Jay, Jaco, corrida, corrida, Jaco, corrida. Jaco, corrida, Jaco. Are. Corrida, corrida, corrida. Jaco, corrida. Jaco, Jaco. koruyacak, koruyacak, koruyacak, koruyacak, koruyacak, koruyacak, koruyacak, koruyacak, Çok koruyacak, koruyacak, koruyacak, koruyacak, aktif be. Şey. Koruyacak, koruyacak, aktif be. Arı, koruyacak, koruyacak. Şey. corrija. corrida. ¡Chacu! chaco. Arre. Actipe. Arre. Utia. Corrilla, corrija, corrija. Arre. siedź. Siaku, siaku, gorridzia, siaku, ary, gorridzia, ary. Siaku, gorridzia, siaku, gorridzia, siaku, gorridzia, gorridzia, gorridzia, siaku, gorridzia, ary, gorridzia. Ary, siaku, gorridzia, siaku, gorridzia, siaku.